No tengo la culpa de que mis pinches aviones sean una mamada para dar vueltas y ya me tumbaron, güey. Puta madre. Es un biplano, cabrón. Y me acaba de partir la madre a mí también. <laughs> Qué hijo de puta, güey. Ya voy en picada, ya vení verga. No, levanta. No. ¡Ah! Es un puto biplano, cabrón. Y te tiró primero a ti, pero yo no lo tenía delante. Es un biplano, cabrón. Güey, traía el pinche F4, Es un biplano, cabrón. Pinche, güey, que des una mamada para dar las vueltas y para disparar. Es... No, no, de, no deja de ser un biplano, cabrón. Pero este puto biplano, ahora sí traigo cañones. Ahora eh, sí, yo, pensé lo, mismo. Ese güey se ganó mi odio. Está abajo de nosotros. ¿Dónde empezamos? Eh, sí, 3 kilómetros de mí está atacando una de las bases. Está atacando una base con una ametralladora. No mami, que no mami. Puta, iba muy rápido, güey, valí verga. Es mi estrella. Ya está atrás de ti. Ah, no. Está maniobrando. Pero ahí voy yo también atrás de ese hijo de puta. ¡Muere! Ya le pegué, pero no lo tiro. Está dando la vuelta, está dando la vuelta, estoy dando la vuelta, estamos dando una vuelta, estamos dando una vuelta. Ya lo vi. Puta madre, güey, voy muy rápido. Lo voy a agarrar creo que de frente. Eso es todo. ¡Ah, puto! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Uy! PIB, PBI, ¡Ja! Blanco fácil.